¿Por qué sirves a Dios? Hola, yo soy el apóstol Vincenzo Petrarca y hoy te voy a poner una pregunta. ¿Por qué sirves a Dios? O mejor, ¿por qué quiere servir a Dios? Servir a Dios no es nada de fácil. Muchos piensan, ah, bueno, ser pastor, servir a Dios, es fácil, te sube al púlpito el domingo, eh, le dice, le cuentas alguna cosa, le dice cuatro cosas a la gente y ya está. Y no es así. Servir al Señor es algo de muy difícil y de verdad si no tiene una, una llamada de parte de Dios, te vas a cansar. Porque servir al eh, Señor como pastor significa muchas veces poner tu familia al lado y poner antes la iglesia, antes los hermanos, antes las personas. Los pastores somos personas que estamos disponibles por la gente 24 horas al día. Y también vamos a pasar por mucho sufrimiento, por traiciones, por abandono, por personas malas que nos van hablando mal, que van criticando todo lo que vamos haciendo y lo que vamos diciendo. Entonces el pastor ser un siervo de Dios en cualquier forma no está, no es fácil, no está simple. Entonces, ¿por qué queremos servir a Dios? Hay muchos eh, motivación. Hay algunos que quieren servir a Dios por vanagloria o quieren servir a Dios eh, por eh, su propio interés. Pero de verdad, nosotros tenemos que servir a Dios por amor. No se puede servir a Dios por obligación. No se puede servir a Dios por una mala motivación. La única motivación por la cual tenemos que servir a Dios es el amor que le tenemos a Él. Por su amor nosotros lo queremos servir. Y de verdad esta es como una indicación de tu relación con Dios. Cuando tú tienes una buena relación con Dios, cuando estás bien en comunión con Él, es normal que en tu corazón tienes el deseo de servirle. Si tú no tienes el deseo de servir a Dios, significa que hay problema en tu corazón. Pero cuando de verdad tenemos una buena relación con Dios, tenemos una buena comunión con Dios, estamos creciendo con Dios, entonces de nuestro corazón sale el deseo de servirle. Así como nos dice Jeremías en el capítulo 20, el versículo 9, por eso dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo, pero no pude. Jeremías, que pasó por problemas, pasó por persecución, por dificultad, él decía, bueno, no quiero más hablar de Dios, bueno, no quiero más servir a Dios. Pero de repente había algo en él que estaba quemando y esto era el amor hacia Dios. Este amor te empuja a servirlo. Este amor te empuja a poner la vida de los demás antes de la tuya. Porque servir es de abajo levantar lo que está alrededor de ti. Entonces, ¿Por qué quieres servir a Dios? ¿Por una mala motivación o de verdad porque lo amas a Él con todo tu corazón? ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Por qué estás sirviendo a Dios? Escríbeme en los comentarios cuál es tu idea. Y con esto quiero saludarte y hasta pronto. Adiós.